हरि ओम हरि ओम हरि ओम ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते हरि हरि ओम् हरि मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मज वानरयूथमोख्यम् श्रीरामदूतं शरणम् प्रपद्ये जय बजरंग बली जय बजरंग बली हनुमान है महावीर करो कल्याण हे महावीर करो कल्याण हे महावीर करो कल्याण हे महावीर करो कल्याण ऐसे भक्त कहाँ कहाँ जग में ऐसे भगवान ऐसे भक्त कहाँ कहा जग में से भगवान कांधे पर दो वीर बिठा गए चले वीर हनुमान ओ कांधे पर दो वीर बिठा गए चले वीर हनुमान श्री राम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम नंदन सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जसू जो दायक फल चार सियावर रामचंद्र की जय सियावर रामचंद्र की जय सियावर रामचंद्र की जय सियावर रामचंद्र की जय बुद्धि ही वैश्विका वज्रं बजरङ्गि कुमति निवार सुमति के सङ्गि कंचन वरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुञ्चित केशा हाथ वज्र और ध्वजा विराज कांधे मूज जने तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुनियति अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सुखम रूप धरी सिंह ही ऋषि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लायुष जीवन लखन जिया श्री रघुबीर हर शिवर लाय रघुपति किन्नी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरतहि शम भा सहस्रवदन तुम रोजश अशक अशकहि श्रीपति कंठ लगावे शनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित यम कुबेर दिगिपा कवि कोविद कही सकई कहाते तुम उपकार सुग्रीव किन्हा राम मिलायु राजपद दिन्ना तुम हर मंत्र विभीषण मान लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर लिल्योता ही मधुर पल प्रभु का मिली मुख माही जलधि गए अचरज नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुहरे देते राम दुआरे तुम रखवारे होतन आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लई है रखलई है तुम्हारी शरणा तुम रक्षक का को डरना आपन तेज समारो आपई तीनों लोग आकत कांपई भूत पिशाच निकट नहीं आ महावीर जब नाम सुना नाशय रोग हरे शब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे तुम्हारा हे परसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि निधि के दाता अष्ट सिद्धि निधि के दाता अश्वर दीन जानक माता राम रसायन तुम पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पार जन्म जन्म के दुख विश्राम अंत काल रघुवरपुर जाय जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय और देवता चित्तन धरे हनुमत से सर्व सुख करे पीरा जो हनुमत बल वीरा जय जय जय हनुमान गोसाई कृपा हूँ गुरुदेव की नाई यह शतवार पाठ कर को सही वंदे महाशुक हो जो यह पढ़े हनुमान चलीसा होय सिद्धिशा की गौरीशा तुलसीदास सदा हरि चेरा विजयनाथ हृदय महाडेरा नाथ हृदय महाडेरा तुलसीदास सदा सुमत हृदय मेरा तुलसीदास सदा हरि चेरा जय नाथ हृदय वह डेरा तुलसीदास सदा हरि चेरा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय वह डेरा की जय नाथ हृदय मह डेरा तुलसीदास सदा हरि चेरा पवन तनै संकट हर मंगल मूर्तिरू रामलखन सीता सही हृदय वसहु सुरभू सियावर रामचंद्र की जय पवन श्रुत हनुमान की जय ऐसे भक्त कहाँ कहा जग में ऐसे भगवान ऐसे भक्त कहा कहा जग में ऐसे भगवान कांधे पर दो वीर बिठा कर चल वीर हनुमान कांधे पर दो वीर बिठा कर वीर जय जय राम हनुमान ललाती दुष्ट दलन रघुनाथ कला जा केवल से गिरिवर जाके निकट न झाके अंजनी पूर्ण सुोटि समूद्रिखा जात पवन शुद्ध शुद्धवानला जी के काज क्षवाे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे लायुष जीवन प्राण उबार क्या उखारे पाए भुजा अशुर दल मारे दाहिने भुजा संत जनतारे जन आरती उत रे जय जय जय कनुमान पूजा कञ्चन खालक पुरलोच्छ आरति करत क्जनामा हनुमान जी की आरती गा शिवे कुंठ परम पद पा आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला आरती की जय हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला आरती ये हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला